entre o terceiro e pode andar, o carro ficou assim. Ele vinha andando na rua, o vento jogou assim, ó. ele imagina a, as mulheres com ele, é, entendeu? Às vezes, às vezes dá certo ele sair com a mulher, mas às vezes ele imagina porque as mulheres são muito lindas. É uma ilusão. Você está vendo que seja mulher, mulher parecida, parece que Deus está mais